ခဲ့ပါလို့ဘက်ကီးမျက်နှာမသိပါလားမဖွင့်ထားတာလေပြောင်းဝပိုက် 1K လို့မင်္ဂလာပါဒီ live stream အသေးလေးမပြသေးတဲလေးနေပြီး share လေးနဲ့ကူညီပေးပါအောင်နော်ရန်ဆော့ပါလားလေညညတနားကြီးကြားတဲ့ဒီအားပေးတာ classic မဆော့ပါဘူးညလည်းညလည်းဒီလိုဘေးဒီလိုဘန်သွားတီးသေးရယ်နော်တနားကြီးခွက်လောက်ကြာတော့မှဟမအရန်လက်လို့အားနဲ့မ stream တော့ပါဒီလိုပွဲနိုင်နှစ်ပွဲနိုင်နေတပွဲရှုံးတယ်อืมနောက်ပွဲကြာလို့ချင်းတော့ ဘူးလိန်ကန်ရတယ်ဒိုင်းကိုပြန်ရိုက်လို့ရအောင်တာကီယာတာကီယာ you my only အဟမ်းအဘောက်ကတကားဟာအဘောက်ပြင်းနေပြီဒီဘက်ကတော့အပျော်ပဲနော်အပျော်ပဲနော်အပျော်ပဲဆော့ပါနော်ပျော်ပဲပေါ့ပျော်ပဲပေါ့ငါဘိန်းလေးပါနှစ်ကောင်တော့ကဲနှစ်ကောင်တော့မဘလူးကြီးတော့ဘိန်းသားနေရှင်တော့လည်းဘိန်းခေါ်ထားလိုက်တာကမျက်နှာပေါ်ပြီးပါလေပေါ်တော့ဘူး Eh, Franco, ya. Ya. Ah, te voy a... Ya, yo, te amo. Ah, te amo. Ven, me gana mierda. Ven, venga. Ah, tú estás mal, che. Yo no, tú estás mal. Tirate nada, tirate nada. Okay, va. No, no, no, no. Está pitado ya, ya, va. Okay, va. Okay, va. ဖန်ပါလေဟာဒီဘက်ဘလူးဗီယံမိုးပါရောက်လာပြီဟာကိုရောက်နေပြီလားလာပြီဒီရေအညောင်င်္ဂလာပါ grind ဒီ grind ဒီခဏနေပြန်ပြောပြမယ်နော်ခဏလေးအမအမလေးနှစ်လေးခုံနှစ်တင်ကမတိနိုင်အောင်စော့နိုင်အောင်မတိပါဒီဘက်ကိုနိုင်အောင်မတိပါဟာဒီဘက်ကိုဘန်ဝါပွဲလုပ်ပေးမလို့ကွာဒီလားလီယိုမဘိုင်မလုပ်မလို့ဘေးတက်ပြန်ရှင်လာရင်လားဘေးရှင်လာပြီမလာနေတော့နော်တင်းတင်း One has the right to embrace their true self. ဘေးလာစတဲ့ဘေးရဲ့အိုက်ကတကချစ်တယ်တော့โอเคပါလို့အော်တော်ပြီอืมโอ้กูရှိกว่าလုပ်ပါဦး Bro Saka bro hello တက်ဖို့တတိစတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you အပေါ် Oh my god ဘာတူရဲ့ရင်းတော့ရနေ share ပေးပါလို့ပြောတာပဲ။ဘာကမြင်းစည်းနေရဲ့။ဘာကမြင်းစည်းမသိဘူး။မာရှိနေ။ဘာကိမဲ့တာလုံနေကြတယ်ဟာ။ ကြောက်ပြီတို့လုံးကြပါနဲ့ကြည့်လာကြည့်လာမယ်ကြည့်လာမယ်တားမယ်တားမယ်တားမယ်ငါတို့တင်းနိုင်မို့လို့လေစားမယ်စားမယ်ကုချင်းစားမယ်ဟိုင်မတီးတာဟိုင်းပါအောင်မင်္ဂလာပါ bro saka bro တမောတတိစတာ hello ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် bro thank you ရူအောက်ပိုက်တယ်မပဲရူအောက်ပိုက်လောက်တာဗောဗလာသားကြီးဟိုကလောက်တယ်ပြောတာဘာဘီဘာဘီခေါ်ပြီးရဲ့ဗျဒါစားဒါစား 개운하더라고 싸움이 오네 lâu rồi lâu rồi ồ đại hóa thì mà lâu rồi hầu ồ bị phá xong bị phá xong thì đi đứng ra bảo bị rồi kia đi nhá bảo đó là đâu với đâu với bị rồi lại kia đi biểu bảo kia rồi rồi em mà đại con mà sao mà mà rồi rồi bây giờ à rồi theo con mà မစမပါစမစမတကယ်တော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပေးမှာကွာလောက်ပေးမှာ player တယောက်ကမင်္ဂလာဆောင်ကိုအားကြောင့် string နားပေးနားပေးလိုက်တာဘိုင်ဝမ်ပွဲတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့မပြိုင်နိုင်ရင် auto lose လုပ်တယ်ကွာဒါပေမဲ့သူ့မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတော့ဒီကအားနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မို့လို့ဒီကနားပေးလိုက်တာဆိုရင်တော့မှနစ်မေပဲဝင်လာတော့ပြန်မရှော့တော့ကွာအတင်းဝင်လာကြို့哎，比如也往后掉，你现在现在可以掉，你掉了。哦。掉了，这对呀。这是哪里？你先说。 မနိုင်ဘူးဒီမှာမြင်နေရတာ Oh my god မြင်နေရလေဒီမှာတကယ်မနိုင်ဘူးအဲ့မြခင်နဲ့မအဲ့မဲ့သူ့အမေမြင်လို့မပေါ်လာတာအဲ့မဲ့သူ့မျက်နှာနိုင်ခေါ်တယ်ထက်ချိုင်မင်္ဂလာပါနိုင်ခေါ်ပေးပါတယ်လို့တို့ share လေးနဲ့ကူညီပေးသွားကြပါအောင်เนาะတဲလေးပေးပြီးတော့အာဘာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲပြက်သွားရတာခဏခဏခဏဒီစက်ရက်သွားရတယ်ပြန်ပြန်ရှင်းသွားကြည့်ပေးရော မင်းတို့ဘက်ကမီးကတိတ်ပြတ်တာမင်းဟာတော့ error တက်နေတာဘတ်ဘတ်စပစ်နေရလားမသိဘူးကွာတာကီးရဲ့ M40 အော်ထိတယ်ကောင်းလိုက်တယ် Franco ဟောအတင်းကွာတော့နောက်ပိုင်းခေါ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟယ်လိုတဲ့နိုရဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဒီ stream လေးကိုအသေးလေးနှိပ်ပြပါကြပါအောင်နော်မတီရှော်လေးတဲ့ဗျာတာကီးတင်နေတော့ တာကြီးတင်နေရတာကြီးတင်နေရရပြီရပြီရပြီရပြီရဘာဖြစ်တာလဲဟိုဟိုဆက်စီကုန်တာမဟုတ်ဘူးခုနခုနကငွေငယ်9မိနစ်ကမီးလာလို့ဆက်ပစ်လိုက်တာလေအခုမီးကပြန်ပြတ်သွားတယ်ခဏပဲလာအဲ့ဒါတော့ကြာပါဟယ်လိုလေအင်ဂျင်မေဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခရစ်တိုမင်္ဂလာပါနေခေါ်ပြီးပါတယ်ဟာရရ Your life is worth အာတာကြီးက G4 လေကွာ Oh my god တာကြီးဆောင်ဝန်းလို့ရတော့ Like, lose, I can't lose. I can't lose. I used to be so strong, no? Bro, there are three in here, Kanani. I'm, I'm, I'm. La, la, la, la. La, la, la, bay bay bay bay bay bay mày. bay vào, mày, đá cho vào. Ờ, kiểu, à, được kia lấy tao bay chiêu, được kia lấy tao <laughs> đã chiêu thì vậy. Đá đi cho vào. 哪里干嘛了吗？哦，你才一杯呀？你那么干到的？干嘛干？哦，那那这个，没有，啊，这个咯，没有了，得了啦。没一百行水嘛嘞，这狗哪一块了？加一升嘞？ ပြီးတော့အကြာကြီးမဆွေဒီရဟွာမလို့ခဏနေဒီရဒီတိုင်းပဲဆက်ဆော့မှာကွာပြီးတော့ဒီ string တွေကိုအသေးလေးပေးပြီးတော့ sharing လေးနဲ့ကူညီပေးသွားကြပါအောင်လို့ reaction လေးတွေမနေရသေးလက်မလေးအသေးလေးနှိပ်ပေးကြအောင်နော်ဆယ်ခဏနေ group ကနေထပ်ပြီး invite ပေးမယ်အာဂူရှိကွာဖေရတဲ့ကခြေထုတ်တာနော်အဲ့ဖေရလေ Let my will bend the earth. Our victories will be limitless. မရလိုက်ဘူးမရလိုက်ဘူးနောက်ကနေ white ဝင်တဲ့ဟာကိုမရလိုက်ဘူးပြီးပိုင်း tap group group အစားလုပ်ပေးမယ်နော်။ love you မင်းခန့်ကျော် love you အဝါအာဖန်နီမောင်းလိုက်တာတော့ဘေးဘေးဘေးဘေးလီယွန်ဝိုက်စီဘယ်ကိုလိုက်လာတော့ဘေးဘာလို့ရှင်တာတော့လီယွန်ဝိုက်စီပြီးဟာမီလီယွန်မြင်းစီပြီးတော့တသက်ခါလေးမှလာကြည့်တော့မယ်တဲ့။ Okay ပါလို့ခွေသွားပါအောင်ပါ။မင်္ဂလာပါဗျာ brother အောင်ကျော်ပြုတ်မင်္ဂလာပါလို့ဥစစ်နေမင်း bro မင်္ဂလာပါအပွား။ ဘိန်းမြင်စီတာမဟုတ်ဘိန်းဘိန်းမြက်လင်းလားဖြစ်နေတာတော်ပြီ Okay ပါ Your team destroyed a turret ဟာလေဘိန်းမြင်ပါမလားဘိန်းဘိန်းပါမလားမသိဘူး Let my will bend the earth ဟာမင်းကလိုက်ပြင်းနေပြန်ပြီကွာငေါ့တင်းနေတာပဲဘေးဘေးတင်လို့မဝသေးဘူးလား တေပါပြန်ပြီလို့ဖိတ်တယ်လို့မသိဘူးဒီမဲ့အေးရပါရလားကိုတိုင်းကြောသူစောက်ခဲ့ရပဲအခုချိန်ထိပေါ့နော်တခါမှသူမချင်သေးရသေးလားအဒီလားဒီလားဟာလာလာဖိတ်တိုင်းနေယူပြီဒီမှာအော်ဟောလေးလိုက်ရနားလိုက်တာ oh my god what the fuck လေးလိုက်ရနားလိုက်တာဘလူးရောင် fuck life is worthless. 我陪我陪我陪你接啦嘛，古力伯格。冇再諗啊！咪得高巴高巴歐會面㗎啦，我俾 A 呢邊嘅 bro A 個 A 在哪邊買呀？我們呢？你要買呀，老婆，你要買呀，唔好到問題，買私家俾，俾私家咧咁樣啦，俾。嗱你俾。嗱嗱。我拉邊拉邊拉邊，好問得話好咩？好問得話好咩？ 굳이 일하고 지민이. Bé già nói là một ca đồ đó, thì kìa, bé già có nói là một ca đồ. Ừ, ca đồ nhà mẹ. Ai, ai, ai, ai của ta bảo đi mẹ là. Bé già đi ở sâu khả vậy. ဗျာတာကီဖက်ရှင် stream ပါလေ9နာရီခွဲလောက် stream နေမယ်ဗျာသူနော်9နာရီခွဲလောက် stream နေမယ်အိုးမာဝိုင်ဟယ်လိုမေးတော်ဒီပါတော့တော်ဒီပါဘေးရဒီနေ့မှာစပတ်တယ်မနေရဘေးရအဲ့လိုမျိုးသိရမလားလူမနေရလည်းပြော ဘိန်းနောင်သားရနေနောင်သားရဘိန်းနောင်သားရဘိန်းနောင်သားရနေမြင်းမသိပဲဘာသိနေရလုံးပြရတယ်ဟာဒီပဲကွာကုသင်းကျော်မြင်းသိနေရပဲဗျမြင်းရဒီပဲဘာဖြစ်နေလဲမြင်းရသိတော့မကောင်းကြည့်ကြည့်ကြလားမြင်းသိတော့ကောင်းဘိန်းမြင်းမြင်းမဟုတ်တော့ဘဲရကွာဟယ်လိုဘိန်းဘိန်းတို့တနာလာပြီဘိန်းရဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲပြော nhiều <laughs> đấy à đi à, mà gì gì gì講緊 fighter，你嗰種你就 do the kill the kill do the kill，即係你問下卡地拉，然後先出啦，我們困了卡地拉也玩地啦。你知道 kill 我沒？你知道玩玩玩手你？做做咩啊？你當時你大幾嘢？ သူဘာကပါလေးတော့လားလေးတာကိုသိရောဘာကြီးကဒီမှာလာကတ်နေတာငါမှစားလိုက်ရမဟုတ်လေ तू ပုံမှန်ဆိုဒီချိန်မဆွင်းအောင်လေပုံမှန်ဆိုဒီချိန်မဆွင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီချိန်မဆွင်းအောင်လေကျွန်တော်ဆွင်းချင်က9ဝဲကျော်9နိုင်9နိုင်ခွဲ9နိုင်ခွဲကျော်ပါလေဟာ9နိုင်ခွဲ10နိုင်တို့မှာပဲဘာလို့9နိုင်ခွဲဟို9နိုင်9နိုင်ခွဲတော့ maximum ပွဲပဲရှင်ဒီနေ့ maximum ပွဲမရှိဘူးဒီနေ့ ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ပြိုင်တဲ့ player တယောက်ကကွာမင်္ဂလာဆောင်လေးပေါ့အဲ့ဒါသူ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့မလို့ဒီမနေ့ပြန်ရွှေ့ပေးလိုက်တာဒီနေ့ကသူ့မင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့ပါတဲ့အဲ့ဒါမလို့နောက်လေးရွှေ့ပေးပါဆိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီနောက်မရွှေ့ဘူးဒီလုံးမနေမှာလုပ်တယ်ကွာဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတော့ဒီကနားလည်းပေးလိုက်တာပါဒီတက်တက်မှာတစ်ခါဆောင်တာဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဒီဘိုင်မပွဲကိုပဲနောက်ဆုံးပေးလိုက်တယ်ဒီနေ့မျက်မျက်ကြလို့ရှင်တော့ final ရှိနေမယ်ကွာဒီလားနော်ဒီတာကြီးကိုစော်ပြည့်တယ်ပြစ်မယ်နောက်တစ်ပတ်တူတူနေလိုက်မယ်နော်တိန်နဲ့နေလိုက်မယ် အခုသူနေမရအောင်မယ် brother သူရိုက်ခံနေရသူနေမရအောင်လိုက်သူနေမရအောင်သူရိုက်ခံနေရအနေရောက်ပေါ့အဲ့ခါတော့နှစ်ယောက်ရိုက်ခံလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ယောက်ပေါ့ရိုက်ခံတာတော့ပေါ့ဟုတ်ကိုတယောက်တည်းပဲရိုက်ခံနေရနောက်တစ်ခါကြာလို့နှစ်ယောက်တော့ပါတော့ပါပဲဘာတိုင်းလဲအော်တိုင်းနေဆိုတိုင်းနေဆိုဒီလို group သူ fiber မှာ group တစ်ခုတည်းလို့ပြောတာကွာအဲ့လိုပြောတာဟာသူတို့တကယ်ကောင်းလာခံပေးအောင်လည်းဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခဏလေးနော် group ID အောက်မှာပေးထားရနော် group ID လေးလာ join လုပ်ရပါတယ်ပိတ်ပိတ်ဆော့တယ်ဆော့တယ် player name နေမှတ်ထားအောင်ဒီကမှတ်မိဦး Okay အဲဇိုင်ယိုနဲ့တောက်ဆက်တဲ့ဂျီဂီရဲ့ okay ပါ okay ဆိုဘိတ်လေးအောင်မှဒီလေးအောင်မှလိုက်မယ် mat baitian dia baik mat halai baikan ya ya lo jawab nhau bây giờ bây giờ mình ta tạm ra tiêu à cái gì đấy bắn cái bắn cái lính quân này kìa cháu một quả bác à? vâng ạ experience vâng ừ, ừ. mình đeo phiền quá bác ạ ờ bà quá phiền mình quá thấy giờ tính biết tâm mà nhau kỳ mà Hindi na mah. Di ba na matang-matang kayo na itong renta mah. Đã thiên đầu rồi Ai khé là gì quá Ờ Thôi kìa ဒီမှာတောက်တင်တာလည်းမသိလိုက်တော့ကြာပါပဲပတ်မို့ကြီးမင်္ဂလာပါတိန်နဲ့ဆိုသမီးတုံးနဲ့စားပါပေါ့တဲ့တိန်နဲ့ဆိုတာဒီလိုဒီလိုမျိုး group တစ်ခုတည်းလို့ပြောတာ group တစ်ခုတည်းလို့ပြောတာ group တစ်ခုတည်း group တစ်ခုတည်းနေပါလို့ပြောတာဆလဝင်ဆလဝင်အိုးလေးစားတော့မယ်ပေါ့တိန်နဲ့ဆိုတော့ တာကီပတ်ကြည့်မပြည့်ဘူးလားပြည့်လိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီ live stream ကိုအသေးလေးမပြသေးတဲလေးနေပြီး share လေးနဲ့ကူညီပြတော့ဒီဘက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အဲနောက်ထပ်လူထပ်ခေါ်ပေးမယ်ကွာဒီလားရိုးတောင်းတော့ရိုးသားပါတယ်ဒီကို reaction လေးသူ့ကေပြောင်းနေပေးကြပါအောင်နော်အပါကောနိုးကောင်းတာတတ်နိုင်မှတ်ထားမှတ်ထားဒီဘက်ကလေးကတော့မှတ်ထားတယ်โอเคโอเคဒီဘက်ကလူမှတ်ထားလိုက်မယ်ကေဆိုဒီကီတောက်စစ်ဆိုင်ရောโอเคမသိတယ်ရှင်အကီတို့တေချက်တေးတော့ဘယ်နှကောင်လုံးရှိုးတာကိုးကောင်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့မှာကျွန်တော်အများဆုံးပဲတေးတာ လူနိုင်က famash လို့ပဲရေးတာဗျဟွာလုံးမယ်我不敢等一高呢，翻过一。嗯，翻过高呢啦，对呢。好丢了。但是这个，我发现离那要先发展喽。It's much calmer. ပြီးလိုက်တယ်နော်ပြီးလိုက်တယ်ဟော Franco ကလုံးဝ lane only ဟိုဟာဖြစ်နေရဲကွာဒီလားဆရာလေးနဲ့ဥပ္ပေပါလို့ခံနေရတယ်သူတို့သူတို့ပိုင်ပုတ်ခမ်းမှာကိုတာခီးရသူတို့သူတို့သူတို့ပိုင်ပုတ်ခမ်းမှာရာလေးရာလေးကြောက်ပြီးလို့ခြောင်ခြောင်ခေါ်ခြောင်ခေါ်တရားလေးကိုကြောက်ပြီးဘေးဘေးတင်မပုံနဲ့ဘေးဘေးတင်မပုံဘူး တင်ပါတင်ပါတင်ပါကျင်းအော်ဒီ carry ကိုတော်လိုက်ရမှာဘေးကိုတက်ဘေးကိုတက်ဘေးကိုတက်အာဘေးကိုတက်ဘေးကိုတက်နားရဲနားရဲနားရဲအိုးပါအစင်လေးရုပ်ပြပါမတ်တီရဲ့အတန်လေးနဲ့ဖြည့်သိမ့်နေရတာစေမပြေဘူးတဲ့ဘေးဖွင့်လိုက်ပါလားဖွင့်ပါနဲ့တော့တော့ပါပြီသူသူရေမချိုးရသေးဘူးထင်တယ် ပြောပြတာပြောပြတာဟုတ်လားတကယ်တကယ်မရှိပါသေးဘူးမဟုတ်လားပြောကြွားသေးဘူးချိုးပြီอืมမမချစ်စရာလေးတယ်ကိုစုံမျိုးအပွားဘာကြီးမထနိုင်အောင်နန်းနေတာအမရှင်ငိမ်ပါโอเคပါအမရှင်ငိမ်ပါဆောင်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါအမေရလာတယ် Good job တကယ်လောတက်တယ်နော် 음, 빼면 러야 라 피다 옵니다. 오 마이 갓. 에이, 빼이 되 마리오니 키레. 마리오니 키레. 자기 영웅이. 자기 영소미. 그러네 세가 뛰라. 네. 자기 뛰어 것이에요. 이거 또 알아야 돼. 俾肉得冇就快，俾肉得冇變色啦，我咪俾肉得變嚟咯，幾得意嘅。係咪要你嘅得意？Oh my god！ thiếu thiếu gì này biết rồi bắt đầu xuống lại bỏ thấy rồi kìa tao rồi tao kỹ rồi giống xong này rồi ra rồi xin nào mà tao kỹ dùng gì này thiếu gì này thì biết rồi ngoài bây giờ sẽ bây giờ sẽ bạn có bây giờ sẽ veíme suene, veime suene. No, veí para, toma la auxilia, Franco Chine, de que te que hay, che mía. ပြလိုက်တာကတော့ဒီ comment တွေဖတ်နေဒီဖတ်ပြစရာမလိုဘူးရနိုင်ဒီတက်ကြီးဖန်ပါโอเคပါတာကင်အချိန်မှာပြင်ရှောင်းပြောရှူရကြပါလေဟာနော်ဒီတော့တကယ်တကယ်ငယ်ရှင်းနေတေမီတော့မစွမ်းနဲ့မစွမ်းနဲ့ဖရန်ကိုလာပြီလာပြီငါစီပဲလာလာကြည့်တော့တကယ်ကိုလိုက်လာလိုက်တကယ်လိုက်လာတကယ်မလား အဲ့ဆိုရကြည့် very ဒီမှာမဲတကယ်မထွက်ကြအောင်နော်တာဝါထဲကနေပြီးတော့တယောက်ဆိုပို့ပြီးပြေဆုံးနေအာနောက်ဘက်နောက်ဘက်တူတူနေပြီဟောစိုင်းဝစီတယောက်ထဲ Our victories will be limitless. ဘယ်ကလီလာရှိရေကွာမင်းကတကယ်လီလာရှိอ่ะစေးစေးဘယ်ဟာကိုပြန်လာခဲ့ ကိုရကွာညလာပါလေလို့ဆိုတာနေတိုင်းရှိတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းဟာကျွန်တော်ဒါအပြောပဲအာဖရန်ကိုတကယ်ဆဲဝါဗန်နီးကဗန်နီးကမရိုင်းလို့ပိုက်ဖရန်ကိုလိုက်တယ်အော်လေလိုက် Oh my god တော်လိုက်တာပါဟုတ်ပါဘူးလောဘဲရလေဒီတော့မတွေ့အောင်တကယ်ရှောင်းတာတော့လောကဒီနဲ့မတွေ့အောင်သူရှောင်းလာသေးတာမတွေ့အောင်တကယ် တကယ်မသိရဘူးကဒီမက်ရှာလဲဒီနဲ့လုံးဝမသိရဘူးကတိတော့သူတို့တက်နေရောအဲ့လေတဘောကြရတာကြီးရ okay ပါအမ်ဘီတော့အလိုက်တော့အလိုက်တော့အလိုက်တော့အလိုက်တော့နေနေနေမနေနေမကေဆိုရဲ့ကီတီတောက်စစ်အိုင်โอเคဒီဘက်ကနေနေရတစ်ချက်ရှိုးလောက်ဟိုင်းနဲ့ဟိုင်းပါဗျာဒုက္ခရေမင်္ဂလာပါလိုက်နေတိုက်ခံနေရโอเคပါ စတင်းလေးကအသေးလေးမပေးရသေးသေးလေးပေးတတ်ကြပါဦးနော်လှနေရဒီရေတောင်မရှို့ရသေးဘူးမကောင်းလက်ခံပြီးတော့လည်းကဲပါလို့อืมဖိုးပိုက်ဖိုးပိုက်နိုင်ပဲอืมဖိုးပိုက်နိုင်တယ်တာကြီးတွေညှိုးလိုက်အောင်အောက်မှာကိုယ့်နဲ့နဲလူပါသေးတယ်